жылуулук берүүнүн дагы бир түрү жылуулук өткөрүүчүлүк кийинки тажрыйбаны аткаралы жоон зымга бир нече кнопкаларды жабыштыралы жоон зымдын бир учу штативке бекитилген ал эми зымга момдун жардамы менен бир нече кнопка бекитилген зымдын бир учун спиртовканын жылыны менен ысытууда мом ээрий баштайт да кнопкалар акырындан зымдан түшөт адегенде жалынга жакындар андан кийин калгандары кезеги менен түшөт демек жалынга жакын жердеги зымдын бир учунда металлдын бөлүкчөлөрүн термелүү кыймылынын ылдамдыгы чоңоет бул үчүн температурасы жогорулайт өз ара аракеттешүүнүн натыйжасында коңшулаш бөлүкчөлөрдүн кыймылынын ылдамдыгы чоңоет башкача айтканда улам температурасы менен ички энергиясы жогорулайт